hyvin harvoin missään konseptissa niin on vain yhtä kohderyhmää, jolle sitä tehdään. Ja, ja tämä sidosryhmäkartta auttaa hahmottamaan se, että kenelle kannattaa tehdä ja, ja missä järjestyksessä. Eli, eli kaikessa yksinkertaisuudessaan niin, niin tunnistetaan eri sidosryhmät ja, ja sitten pistetään ne tärkeysjärjestykseen. Ja, ja sitten tota, sen pohjalta voi lähteä miettimään, että, että mitä kannattaa ruveta tekemään ensiksi ja, ja mikä on ikään kuin se tärkein sidosryhmä – jolta kannattaa esimerkiksi asiakasymmärrystä kerätä. Ja minkä takia tämä järjestys, niin, niin tietysti sen takia, että jos näitä kaikki tässä nyt esimerkissä on esimerkiksi kahdeksan, kahdeksan eri sidosryhmää, niin jos näitä kaikki yrittää tehdä kerralla, niin voin luvata, että projekti kestää, maksaa ja ei varmaankaan tule kovin nopeasti valmiiksi.